Escull lo correcte, escull lo incorrecte, escull alçar les mans, escull un punt de vista, escull el blanc o escull el negre. Però escull la diferència, perquè tots escollim, lluitadors, somiadors, supervivents, inclús pirates.